алтын шеттеуік ыбырай сарин. бір үлкен мейрам алдында әкесі балаларын қуанту үшін үйіне әртүрлі жеміс алып келді леночка деген кіші қызы әкелінген көп жемістің ішінде сырты алтындаған шеттеуіктерге қызығып соны маған бер деп қоймады шешесі айтты бұл шеттеуіктер тек әдемілікке істелінген мыналарды ал деп бөтендерін беріп еді леночка жылай бастады мен қара шеттеуікті алмаймын алтын тыстысын аламын оның ішіндегі дәні де тәтті шығар деп шешесі тіл алмайтын қисық баланың дегенін істегеннен артығы жоқ екенін ойлап леночкаға алтын тыстыларын бөтен балаларына бөтен шеттеуіктерді таратып берді леночка қуанып шеттеуіктерін дереу шаға бастады қараса бірінің де ішінде дәні жоқ бос қабықтар екен мұны көріп қасындағы балалар мазақтап күле бастады сонда атасы айтты бұл шеттеуіктер жеу үшін істелген емес тек көзге әдемі көріну үшін қойылған мен шеттеуіктердің бос қабығын алып сыртын күміспен бояп қана қойып едім екінші рет не нәрсенің де құр сыртына қарап қызықпа асылы ішінде болар деді жаман жолдас ыбырай алтынсарин екі дос кісі жолдастасып келе жатып бір аюға ұшырапты бұл екі кісінің біреуі әлсіз ауру екен екіншісі мықты жас жігіт аюды көрген соң бұл жігіт ауру жолдасын тастап өзі бір үлкен ағаштың басына шығып кетті дейді ауру байғұс ағашқа шығуға дәрмені жоқ жерге құлады да созылып өлген кісі болды да жатты естуі бар еді аю өлген кісіге тимейді деп аю бұл жатқан кісінің қасына келіп иіскелеп тұрды да дыбысы білінбеген соң тастап жөніне кетті мұнан соң манағы жолдасы ағаштан түсіп аурудан сұрапты достым аю құлағыңа не сыбырлап кетті ауру айтты дейді аю құлағыма ақыл сыбырлады екінші рет тар жерде жолдасын тастап қашатын достармен жолдас болма деді қарға мен құрт ыбырай алтынсарин қарға ұшып жүргенде жерде жорғалап бара жатқан құртты көріп тұмсығымен тістеп алып ұшып кетті құрт байғұс істің жаманға айналғанын біліп ей қарға батыр әке шешеңді де көріп едім асқан жақсы құстар еді деді қарға тәуір көріп тұмсығымен ух деді апа, апа ағаларыңды да білуші едім деді құрт қарға тағы «Ух!» деді бірақ соның бәрі сенен жақсы емес еді деді сонда қарға масаттанып «Ах!» дегенде аузы ашылып кеткен соң құрт жерге түсіп кетіп құтылды дейді өрмекші құмырсқа қарлығаш ыбырай алтынсарин атасы он жасар ұл баласымен далада келе жатып баласынан сұрады ана өрмекшіні көремісің не істеп жүр көремін ермек тоқып жүр анау құмырсқаны көремісің көремін аузында бір нанның уалшығы бар жүгіріп кетіп барады жоғарыға қара аспанда не көрінеді жоғарыда қарлығаш ұшып жүр аузында кесе тістеген шөбі бар сонда атасы айтты олай болса шырағым ол кішкентай жәндіктер саған үлгі өрмекші маса шыбынға тұзақ құрып жүр ұстап алған соң өзіне азық етуге құмырсқа бала-шағаларына тамақ аулап бір нанның уалшығын тапқан соң өзі жемей аузына тістеп қуанғанынан үйіне жүгіріп қайтып барады қарлығаш балапандарына ұя істеуге шөп жиып жүр жұмыссыз жүрген бір жан жоқ сені де сені де құдай тағала босқа жүруге жаратпаған жұмыс істеуге әдеттену керек деді